Salutare! Mesajul meu este unul scurt, dar sper să fie unul clar. Și oricât de banal n-ar părea, aș vrea să încep cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată încă la 1948, care consfințește drept principiul de bază egalitatea, îndemnitatea și drepturile tuturor ființelor umane. De asemenea, bănuiesc că nu este un secret pentru voi nici faptul că și Republica Moldova a aderat la acest document încă în 1990, fapt ce face ca aceste standarde să facă parte din sistemul nostru de drept, devenind astfel obligatorii. Însă, din practica noastră de litigare strategică, pe cazuri de discriminare, am observat că de cele mai multe ori, prevederile documentelor internaționale la care Moldova este parte nu sunt suficiente și autoritare, reproșându-se de cele mai multe ori absența unui cadru legal național în acest sens. Drept urmare, aș vrea să mă refer la Constituția Republicii Moldova și mai exact la principiul egalității regăsit în articolul 16. Tot din păcate, din experiența noastră am văzut că, deși aparent toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și autorităților publice, indiferent de rasă, etnie, sex, opinie, etc., legea pare a nu fi una egală pentru toți. Mai mult decât atât, Evenimentele din ultimii ani, cât și din ultimul timp, ne-au învățat că în Republica Moldova drepturile omului nu sunt egale, nu sunt indivizibile și mai nou, sunt negociabile în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Pe același fundal, dar în contextul opoziției vehemente a bisericii, a apărut și așa numita variantă de compromis a legii privind asigurarea egalității. Lege ce sper eu din tot sufletul să fie suficientă în aproba odată în plus acel adevăr și așa absolut și anume egalitatea tuturor în fața legei. Regret să constat că în secolul 21 societatea noastră care apare nu este pregătită pentru schimbări majore, scuza politicienilor, este în schimb preocupată de orientarea sexuală a vecinului, de averea colegului de serviciu, de apartenența politică a verișorului, în loc de identificarea unor soluții viabile în vederea sporirii calității vieții. Și tot mai des mă întreb în ultimul timp de ce este atât de dificil să înțelegem că toți suntem diferiți în, în motive. Însă aceasta nu ar trebui să reprezinte un impediment în a ne accepta. De ce trebuie să ne impunem drept adevăr în ultima instanță, afirmând normalitatea noastră drept una general valabilă, fără a ține cont de opinia celor din jur? A pune o etichetă este ușor, însă a te concentra pe calitatea persoanei este mai greu. Ori identificarea persoanei în sine este de fapt cheia acceptării. Tot ce trebuie să facem este să scăpăm de vechea mentalitate și să descoperim persoanele așa cum sunt ele, deoarece etichetele sunt de fapt rodul proprii noastre conștiinți și culturi. Nota bine. 1. Etichetele nu sunt pentru oameni, etichetele sunt pentru haine, deși uneori și acolo sunt de prisos. 2. Nu uita că dreptul tău se finisează acolo unde începe dreptul celuilalt. Și trei, cunoscutul verset din Evanghelia după Matei, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, indiferent dacă acesta este rom, persoană cu dizabilitate sau homosexual. Dar dacă ești incapabil să-l iubești pe cel de lângă tine astfel încât să-l ajuți, cel puțin nu întreprinde nimic rău care i-ar afecta calitatea vieții. Aceasta am avut eu să vă spun. Eu, Ana Fortuna, coordonator de proiect în cadrul Coaliției Nediscriminare. Mulțumesc!